Արև ձեզ։ Եկեք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կվեցնի զանգված, կգումարի իր անդամների արժեքները եւ կվերադառնի արդյունքը։ Let's sum թող լինի function, որը վերցնում է զանգված։ Որպեսզի մենք այս գործողությունը անենք, մենք պետք է պատտվենք ամեն արժեքներով, չէ, բոլոր արժեքներով, որոնք որ զանգվածի մեջ կա, որպեսզի գումարենք իրար, հենց որ r.for each ամեն անդամի համար, թող կկանչվի function կանչվի այս ֆունկցիան, որը կստանա ուրեմն արժեքը, եւ մենք ստեղ ինչ որ գործողություն կանենք, բայց ինչ գործողություն։ Մենք պետքա դա գումարենք ինչ որ փոփոխականին, հա։ Դենց որ եկեք ստեղծենք այդ փոփոխականը agger aggregate, այսինքն aggregator, հա, այսինքն բոլոր մեր գումարումները գնալու են մտնելու են այս փոփոխականի մեջ։ Թող ինքը սկսի 0-ով, իրանց տեղ ուրեմն agger թող լինի plus հավասարը val, ինչպես հիշում եք, դա նույնն է, ինչպես որ agger հավասարը agger plus val, չէ՞։ Սա եւ սա նույն բանն են, ուղղակի ավելի կարճ է։ Եվ ստեղ ուրեմն վերադարձնում ենք agger, այսպես։ Ահա խնդրեմ այդ ֆունկցիան, որը կգումարի արժեքները իրար։ Եկեք ստուգենք alert ուրեմն սամը կանչում ենք մի զանգվածով, որի մեջ պասենք տալիս ինչ որ 2, 4, 5 եւ 10, ինչու՞ չէ։ 15, 19, 21, չէ՞։ 21 պետքա որ լինի, տեսնենք 21։ Okay, շատ ճիշտ է, ամեն ինչ աշխատում է, նորմալ է։ Հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք ստեղ։ Ինչ է կատարվում։ Ուրեք նա մենք ունենք նախնական արժեքը, որը 0 է, չէ՞, այսինքն մեր մենք ունենք այս փոփոխականը, ագրեգատորը, որի մեջ կա 0 ամենասկզբից, Հետո այդ 0-ով մենք սկսում ենք, բայց հետո մենք սկսում ենք այդ ագրեգատորին անընդհատ գումարել հաջորդ արժեքը եւ վերագրել հետ այդ ագրեգատորի մեջ եւ վերջում վերադարձնում ենք այդ ագրեգատորը, հա, այդ agre։ Okay։ Սա կարելի է անել մի քիչ ավելի պարզ ու գեղեցիկ ձևով։ Ուրեմն կա reduce անունով ֆունկցիա, reduce։ Reduce նշանակում է քչացնել Միտքը նրանում է, որ եթե մենք ունենք մի զանգված, որտեղ որ բնականաբար կան տարբեր արժեքներ, հա, մենք փորձում ենք նրանցից ստանանք մեկ արժեք։ Okay, reduce անենք, այսինքն քչացնենք ու ստանանք ինչ որ մի արդյունք։ Այսինքն միշտ երբ որ նայեք, այսինքն ինչ հաստատում, որ map-ը օգտագործում եք այն ժամանակ, երբ որ մի զանգվածը ուղղակի ուզում եք դարձնեք մի հատ ուրիշ զանգված, հա, այսինքն այդ արժեքները ուղղակի փոխարինենք ու դարձնենք ինչ որ ուրիշ բան, որը կտա մեզ նորից մի հատ ուրիշ զանգված։ Օգտագործում ենք filter, եթե մենք ուզում ենք եղած զանգվածից ուղղակի քաղենք որոշ արժեքները, որ մենք ուզում ենք, for each, եթե ուղակի զանգվածով ուզում ենք պատտվենք, Եվ reduce այն ժամանակ, երբ որ մենք ուզում ենք մի զանգվածից ստանանք մի արդյունք։ Okay։ Okay, սա մի օրինակ է, հա, որ մենք ուզում ենք ուրեմն ինչ որ զանգվածից, որտեղ որ կամ թվեր, ստանանք մի արդյունք, որը իրենց գումարումն է, չէ՞։ Okay, ոնց կարող ենք դա անենք։ Նայեք։ Պատկերացեք մենք ունենք մի զանգված, որի մեջ կան թվեր, ինչ որ, չգիտեմ, 9, 3, 4 եւ 10, ասենք թե։ Եկեք գումարենք այս թվերը իրար։ Ուրեմն ինչպես կարող ենք դա անենք։ Ուրեմն կա reduce function, նույնպես ինչպես որ կա ուրեմն map function for each կամ filter, reduce-ներ արդեն կա եւ արդեն կցած է բոլոր array-ներից։ Ուրեմն reduce, հիմա reduce-ը վերցնում է երկու արժեք։ Առաջինը function է, որտեղ որ մենք կնկարագրենք մեր լոգիկան, օրինակ այս բaragայում գումարումը, եւ երկրորդը դա նախնական արժեքն է ստեղ նախնական արժեքը 0 է, agree, չէ, aggregator-ի մեջ նախնական արժեքը 0 է։ Հենց որ նայեք ստեղ, ասենք տալիս ուրեմն function եւ մեր նախնական արժեքը։ Հիմա այս ֆունկցիան վերցնում է ուրեմն aggregator եւ արժեք։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն այս ֆունկցիան for each-ի պես ամեն անդամի համար կկանչվի եւ առաջին անգամ 9-ը կգնա value մեջ, երկրորդ անգամ 3-ը կգնա value մեջ, հետո 4, հետո 10, okay? Այդ մասը པարզ է։ Իսկ այս fixed դրությունը ի՞նչ է, այս ագրեգատորը ի՞նչ է։ Նայեք ստեղ։ Առաջին անգամ, երբ որ այս ֆունկցիան կանչվի, այս 0-ն կգնա եւ կմտնի ագրեգատորի մեջ։ 9-ը կգնա կմտնի value մեջ, այսինքն առաջին անգամ մենք կստանանք ուրեմն 0 9 որպես արժեքներ, որպես պարամետրներ մեր ֆունկցիայի։ Ստեղ մենք անում ենք մեր գործողությունը, բայց ինչ ենք անում, վերադարձնում ենք մեր գործողության արդյունքը, plus val։ Այն արդյունքը, որը որ կվերադարձվի, այն արժեքը, որը որ դուրս կգա այս ֆունկցիայից, կվերադարձնի այս ֆունկցիան։ Գնում է եւ մտնում է agree որպես արժեք հաջորդ անգամ, երբ որ այդ ֆունկցիան կանչվի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ առաջին անգամ 0-ն մտնում է agree մեջ, 9-ը մտնում է valley մեջ, հետո մենք ստեղ ինչ ենք անում, գումարում ենք 0, գումարած 9, չէ, այսինքն ստանում ենք 9, հաջորդ անգամ, եվ որ այս վանքշնը կանչվի, agree-ը կլինի 9, այսինքն այս 9-ը գնում է մտնում է agree մեջ, այսինքն հաջորդ անգամ մեկ կանչենք, agree-ը կլինի 9, իսկ val-ը, արժեքը կլինի հաջորդ արժեքը մեր զանգվածի մեջ, որն է կլինի 3, չէ, Ստեղ ինչ ենք անում, ստեղ կգումարենք, ուրեմն 9 գումարած 3 կստանանք 12, չէ՞։ Եվ հաջորդ անգամ, երբ որ մեզ ֆունկցիան կանչվի, այս 12-ը կգնա կմտնի agree մեջ, value կլինի 4, այսինքն կունենանք 12 4։ Նրանց կգումարենք իրար, այսինքն կլինի 12 գումարած 4 կլինի 16, մի րոպե, 16, չէ՞։ Հաջորդ անգամ, երբ որ այս ֆունկցիան կանչվի, այս ֆունկցիայի արդյունքը, որը 16 է, մենք return ենք անում 16, չէ՞, այդ 16-ը գնում է եւ մտնում է այս agger-ի մեջ։ Այսինքն մենք ստանում ենք ստեղ 16 որպես agger, իսկ val-ը արդեն վերջին արժեքն է, որը կլինի 10, չէ՞։ Ստեղ այսինքն կանենք 16 գումար 16 գումարած 10 կստանանք 26 եւ ահա այս արդյունքը այս ամեն ինչի կլինի այս agger-ի վերջին արժեքը, որը արդեն դարավ 26։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ եթե այս ամենը վերագրենք ինչ-որ փոփոխականի եւ alert անենք իր արժեքը, մենք կտեսնենք 26։ Ահա, խնդրեմ։ Նորից, ուրեմն նայեք։ Սա նախնական արժեքն է այս փոփոխականի։ Մեր aggregator փոփոխականի, հա, aggr փոփոխականի։ Val-ը աշխատում է ինչպես ինչպես որ for each-ում կամ ցանկացած բան, այսինքն ամեն անգամ function-ը կկանչվի սկզբից 9-ով, հետո 3-ով, 4-ով եւ 10-ով, որոնք կգնան կմտնեն այս val փոփոխականի մեջ։ Առաջին անգամ, երբ որ այս ֆունկցիան կանչվի, agger-ը կունենա այս նախնական արժեքը։ Դրանից հետո նա կունենա այն արժեքը, որը նախորդ ֆունկցիան վերադարձրեց։ վեր, Այսինքն նախորդ անգամ, երբ որ այդ նույն ֆունկցիան կանչվեց, այն ինչ որ նա վերադարձեց, նա դա կլինի agree արժեքը։ Okay։ Այսինքն ամեն անգամ մենք վերադարձնում ենք ինչ որ արժեք, դա այն արժեքն է, որը գնում է մտնում է agree մեջ։ Հաջորդ անգամ, երբ որ այդ ֆունկցիան կանչվի։ Um okay, եկեք մի հատ ուրիշ տարբերակ նայենք։ Պատկերացրեք sense մի բան։ Um Եկեք ստեղծենք մի հատ զանգված, որի մեջ կան օբջեկտներ։ Մի օբջեկտի մեջ կա, չգիտեմ, name, Joe, մի օբջեկտի մեջ կա age, ասենք թե, չգիտեմ, 43, և մի օբջեկտի մեջ կա phone, ու ինչ-որ խարը համարներով, չէ՞։ Եկեք, գիտեք ինչ անենք, եկեք ստեղծենք մի հատ մի object, որի մեջ կան բոլոր այս արժեքները։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Սա էլ է reduce-ի խնդիր։ Ինչու՞, որովհետև մենք ունենք շատ օբյեկտներ, որից մենք ուզում ենք ստանանք մի հատ արժեք, չէ՞։ Շատ արժեքներից մի դեպի մի հատ արժեք reduce, քչացնել։ Okay։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Դե եկեք a.reduce, reduce, reduce okay, տալիս ենք function, Եվ նախնական արժեքը, ինչ է նախնական արժեքը, դե մեր արդյունքը պետքա լինի մի հատ նոր object, չէ, որի մեջ կլինի joke 43 եւ այն հեռախոսի համարը։ Նենց որ եկեք պաստանք մի հատ term նոր object։ Սա արժեք է։ Ան անցյալ անգամ մենք թվերով էինք աշխատում, այս անգամ ուրիշ արժեքներով, բայց խնդիրը նման նույնն է, որ շատ արժեքներից մեկ ստանում ենք մի հատ արժեք։ Okay, սկսում ենք այս օբյեկտով, որը ուրեմն գալիս է մտնում է ստեղ եւ մի հատ է val։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ val-ը սկզբից կլինի այս օբյեկտը, հետո կլինի այս օբյեկտը, հետո կլինի այս օբյեկտը, չէ՞։ Հիմա եկեք սենց անենք։ Ստուգենք, եթե ուրեմն if մենք քանի որ չգիտենք val-ը, որ որ պարամետրներ ունի, եկեք ստուգենք հարթ հատ հատ, ասենք, եթե val.name-ը undefined չի, ապա այդ ժամանակ եկեք վերագրենք agar.name-ին, ուրեմն val.name։ Եվ նույնը կանենք, ուրեմն if val.age not equal to undefined, non-defined, wait, undefined, ահա, ապա agar.age թող լինի val.age Եվ նույնը անում ենք ուրեմն phone-ի համար։ If ուրեմն phone not equal undefined, ապա այդ ժամանակ agger.phone թող լինի val.phone։ Վերադարձնենք agger։ Անպայման պետքա վերադարձնել այն արդյունքը, որը կգնա մտնի հաջորդ agger-ի մեջ։ Եթե մենք չվերադարձնենք, ուրեմն արդյունքը մեր ֆունկցիայի կլինի undefined, Հետևաբար, հաջորդ անգամ, երբ որ մեր ֆունկցիան կանչվի, agree արժեքը կլինի undefined, okay? Um okay, եկեք սա մի քիչ sense մի րոպե։ Ահա։ Սա հույսով եմ կարդացվում է։ Okay, ուրեմն ինչ է ստացվում։ Մենք a-ին, որը զանգված է, reduce ենք անում, այսինքն քչացնում ենք, նա վերցնում է մի հատ function, որը վերցնում է agger, մեկ aggregator-ը եւ հիմիկվա արժեքը։ Հիմիկվա արժեքը ինչ որ object է, որի մեջ կամ կա ուրեմն name, կամ age, կամ form։ Քանի որ մենք չգիտենք որը օբյեկտն է, մենք պետքա ստուգենք։ Եթե այդ այն օբյեկտն է, որը անուն ունի մեջը, ապա այդ ժամանակ անունն են կոպի անում։ Եթե այն արժեքն է, որը age է, age-ն են կոպի անում, եթե այն արժեքն է, որը վայ վայ վայ, որը որը val, վայ, կնայեք, val cat phone, ահա, այն արժեքն է, որը որ հեռախոսի համար ուներ մեջ է, հա, ապա այդ ժամանակ հեռախոսի համարն ենք կոպի անում մեր ագրեգատորի մեջ։ Եվ վերադարձնում ենք մեր ագրեգատորը։ Էլի, եթե մենք մոռանանք, վերադարձնենք մեր ագրեգատորը հաջորդ անգամ մեր ագրեգատորի արժեքը կլինի հենց դա։ undefined, okay? Um, okay, եկեք հիմա սա վերագրենք ինչ-որ փոփոխականին, let be, <clears throat> եւ alert անենք b Հիմա, եթե ես ուղակի alert անեմ B, մենք ինչ կստեսնենք, դե սենց մի անհետաքրքիր բան, բայց մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք օգտագործենք json.stringify որը վերցնում է b, ուրեմն պաստանք իրան մի հատ undefined, որտեվ մեր այդ transform ֆունկցիան պետք չի, այդ ֆունկցիան, որը փոխում արդյունքը, եւ երկու, որպեսի տարածությունը շտկվի, որպեսի ավելի գեղեցիկ նա լինի։ Հիմա եթե աշխատացնենք, կտեսնենք մի հատ object, որի մեջ կա name, age եւ phone, հա? Այսինքն շատ օբյեկտների ինֆորմացիան մենք վեցեցինք եւ գրեցինք մի հատ օբյեկտի մեջ։ Ինչ եմ ուզում ասած լինեմ սրանով, որ մենք կարող ենք շատ արժեքներից հասնել քիչ արժեք։ Անպայման չի այդ շատ արժեքները լինեն թվեր, այդ շատ արժեքները կարող են լինեն օբյեկտներ, զանգվածներ, կապ չունի։ Reduce-ի նպատակը նա է, որպեսի շատից ստանա մեկ բան։ Թե այդ բանը, այդ արժեքը ինչ է, արդեն մենք կարող ենք որոշենք։ Image-այլոց այդ բանը կարող է ինքը լինի array։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք reduce-ով իրականում կարող ենք գրենք map ֆունկցիան։ Նայեք ստեղ, let map map-ը ոնց էր հա- աշխատում, հիշում եք, չէ՞, վերցնում էր մի հատ զանգված, Դե map-ը երբ որ կցած է արդեն զանգվածին, արդեն պետք չի պաստար զանգված, չէ, բայց քանի որ ստեղ ուղակի մենք մեր map-ն ենք ստեղծում, մենք վերցնենք մի հատ զանգված եւ մի հատ ֆունկցիա։ Okay։ Հիմա այս ֆունկցիան կկանչվի ամեն անգամ, որ մենք որ մենք ուրեմն որի արդյունքը կգնա կմտնի այդ նոր բանի մեջ, չէ, նոր զանգվածի մեջ։ Ուրեմն ստեղ մեզ պետք է ինչ անենք։ Մենք կարող ենք անենք error.reduce պաստանք մի հատ function եւ նախնական արժեքը թող լինի մի հատ դադարք զանգված։ Okay։ Ու ինչ ենք ստեղ անում։ Ուրեմն ստեղ վերցնում ենք agger եւ val, չէ, եւ արժեքը։ Ուրեմն ամեն անդամի համար մենք կկանչենք fun-ը, որը կտա մեզ ինչ-որ նոր արժեք։ Եվ դա մենք կդնենք agger-ի ինչ-որ մի ինդեքսի մեջ, որի մասին հեսա կասեմ, եւ վերադարձնում ենք agger-ին։ Հիմա ինչ ինդեքսի մեջ։ Դե իրականում նույն ձևի ոնց որ for each-ում value-ից հետո տրվում էր մեզ ինդեքսը զանգվածի։ Նույնը ստեղ, այսինքն մենք բացի դրանից, որ ստանում ենք agger եւ արժեք, նաեւ ստանում ենք ինդեքսը այս արժեքի։ Եվ մենք հենց այդ ինդեքսի մեջ այս նոր զանգվածի մեջ մենք կարող ենք դնենք մեր ուրեմն function-ի արդյունքը։ Եվ ահա ուղղակի վերադարձնենք սա արդյունքը, որը որ կլինի agger-ը։ Իսկ agger-ը ինչ է։ Agger-ը ինքը զանգված է։ Այսինքն ստեղ կարող ենք alert անենք, եկեք ստուգենք map, որը եկեք կանչենք ինչ որ զանգվածով, որի մեջ թող լինեն ինչ որ թվեր, օրինակ, ասենք թե sense Եվ որպես ուրեմն mapping ֆունկցիա, այն ֆունկցիան, որը map-ը կանի, որը կվերցնի val եւ i, նույն i-ը պետք չի, val, ուրեմն եկեք return անենք val անգամ 2 Okay, այսինքն մեր առաջ կլինի ուրեմն 6, 6, 16, 2 եւ 0, չէ՞, որպես արդյունք։ Եկեք տեսնենք, ճիշտ է աշխատում։ Ճիշտ է աշխատում։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ reduce-ը այնքան հզոր է ֆունկցիա է, մեխանիզմ է, որով մենք կարող ենք ստեղծենք եւ map-ը, եւ filter-ը, եւ for each-ը։ Այսինքն բոլոր այդ մնացած ֆունկցիաները կարող է շատ հեշտ ստեղծվեն reduce-ով, okay? Հիմա շատ կարևոր է, երբ որ դուք կոդ եք գրում, որ դուք ճիշտ հասկանաք խնդիրը, որ դուք ուզում եք լուծեք։ Եթե ձեր խնդիրը եղած զանգվածը վերածել ինչ-որ նոր զանգվածի, ապա այդ ժամանակ դուք պետքա օգտագործեք map-ը։ Եթե դուք ունեք զանգված, որը պետքա ֆիլտրացնել, այսինքն զանգվածից ինչ որ կոնկրետ արժեքներ քաղել, օգտագործում եք filter ֆունկցիան։ Եթե դուք ունեք զանգված, որի մեջ կան տարբեր արժեքներ եւ դուք ուզում եք ստանալ մի արժեք, թե դա օբյեկտ է, թե դա ուրիշ զանգված է, թե դա թե դա թիվ է, կարևոր չի։ Եթե շատից ուզում եք քիչ ստանալ, ապա այդ ժամանակ օգտագործում եք reduce Եվ մնացած բոլոր ուղակի ցիկլով անցնելու խնդիրները կարող ենք լուծենք for each of։ Ճիշտ գործիքը պետք է օգտագործել ճիշտ իրավիճակի մեջ։ Հույսով սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Բարև։